нашего человека это слово вызывает две ассоциации. Это тамбовский волк и тамбовский окорока. Ну, с тамбовским волком, то есть с памятником ему я фотографировался, а вот Тамбовский окорока иногда делаю. Их было всего три вида. Это вареный, копченый и копчено-вареный. Вот это копчено-вареный сделан по старой советской технологии, лишь слегка адаптирован для домашнего применения. Прекрасная вещь. Как делается, смотрим.